हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं ला रहा हूँ वीडियो ये स्ट्रेच मार्क के ऊपर कि कैसे आप स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और होने से उसको कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं खत्म तो नहीं किया जा सकता है अगर आपको होने होंगे स्ट्रेच मार्क्स तो होकर रहेंगे बट येस आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या है स्ट्रेच मार्क्स आपने देखा होगा जनरली यहाँ पे आपने देखे होंगे लाइन्स होती हैं बारीक बारीक छोटी छोटी लाइन रहती है स्किन फट जाती है वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है ख़राब हो जाती है यह आपने प्रेगनेंट वुमेन के टमी पे देखा होगा उनके पेट में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या थाइज में लोगों को हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स या बटक्स में हो जाते हैं या ब्रेस्ट में हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स या आपके शोल्डर में हो जाते हैं कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं ये कब कब होते हैं तो जब भी हम सडनली वेट गेन करते हैं या एकदम सडनली वेट लूज करते हैं तो हमारी स्किन में जो इलास्टिन और कोलिजन होता है कोलिजन इज अ प्रोटीन जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है वो एकदम सडनली वेट गेन करने में फट जाता है जब एक बार कोलिशन फट जाता है तो परमानेंटली वो फट जाता है और वहाँ पर स्ट्रेक्स स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं तो आ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनको जो सोच रहे हैं कि मैं जिम जाके बॉडी बनाऊं क्योंकि जब आप जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं जिम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सडनली ग्रोथ होती है मसल की एकदम से ग्रोथ होना चालू होती है और जब एकदम से ग्रोथ होना चालू होती है तो स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं उनके आप स्ट्रेच मार्क्स देखोगे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या प्रेगनेंट वुमेन जो एकदम जो प्रेगनेंसी में ओवरऑल मतलब नाइन्टी लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं फीमेल्स को तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ये आइंडो स्ट्रेच लगाएं रेगुलर तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जिम जाने का तो आप जिम जाइए प्रोटीन तो आप लेंगे वहाँ पे आजकल हर कोई लेता है प्रोटीन डाइट अच्छी लीजिए डाइट अच्छी लेंगे साथ ही साथ आपको स्ट्रेच स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े उसके लिए आप आइनो स्ट्रेच लगा सकते हो तो आ, ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सारे आ, मार्केट में क्रीम्स और आते हैं क्रीम्स आते हैं कुछ कुछ जेल आते हैं बहुत सारे मार्केट में आते हैं बट वो रिजल्ट नहीं देते हैं आ, मैंने बहुत सारे यूज़ करके देखे हैं क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जिम टाइम मिलता जाता हूँ तो मुझे भी स्लाइटली स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए थे तो मैंने मैंने भी ये अपने ऊपर खुद यूज़ किया है मैं बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लोगों की फीडबैक लेके बनाता हूँ वीडियो बट ये मैंने खुद भी यूज़ किया है आई नो स्ट्रेच जो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं थे बट मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है तो जो मेरे स्लाइटली आ भी रहे थे ना वो नहीं आ रहे हैं वहीं पर सडनली रुक गए हैं ये रिजल्ट देगा आपको दो महीने के अंदर आपको एट वीक्स यानी एक महीने में चार हफ्ते होते हैं दो महीने में एट वीक्स होते हैं तो आपको ये मिनिमम एट वीक्स तक यानी दो महीने तक मिनिमम लगाना है ये आपको सर्कुलर डायरेक्शन में लगा के अप्लाई करके उसको सुबह शाम लगा के छोड़ना है ये आइनो स्ट्रेच आपको सेवेंटी टू परसेंट तक सेट मार्क्स में रिडक्शन कर देगा तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी की अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपना फिगर बहुत अच्छा मेंटेन रखना है तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान आउट कर रहे हैं अगर आप प्रेगनेंसी में सोच रहे हैं कि स्ट्रेच मार्क्स ना आए और आपका फिगर प्रॉपरली मेंटेन रहे आफ्टर प्रेगनेंसी भी तो आप इसको अप्लाई करिए जैसे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेगनेंट हैं बट आप उसके साथ साथ अपने बॉडी का फिगर को मेंटेन करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी बॉडी में परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे आपको पता चला प्रेगनेंट हो इसको आप लगाना स्टार्ट कर दो डेली आपको लगाना है सुबह शाम टिल नाइन मंथ और उसके बाद भी जैसी प्रेगनेंसी आपकी खत्म होती है तो आप उसके बाद भी उसको अप्लाई करिए थोड़े ताकि वो पूरा आपकी स्किन वापस से अपने पोजिशन में आ जाए और अगर आप सोच रहे हैं जिम जाना और आपको लग रहा है कि बॉडी में आप बहुत सिंसियर हो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर सिंसियरली एक्सरसाइज करोगे जिम में जाके तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपको इन स्ट्रेच लगाना ज़रूरी मैं बोलूँगा कि आप लगाएं ताकि आप जब सिंसियरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी बनेगी मसल बनेगी ही और मसल बनेगी तो आपकी स्किन में एकदम से सडन स्ट्रेच मार्क्स आने ही हैं तो अगर आप हाइनो स्ट्रेच लगाते हैं तो 72 परसेंट आपकी स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएगी उसकी डेप्थ कम हो जाएगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आ, उसको रिड्यूस करने में इसके अंदर क्या है इसके अंदर टू मेट्रिकाइंस है ओके जो आपके आ, स्ट्रेच मास्क को कंट्रोल करता है इसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका सेल डिक्लाइन को स्लो डाउन करता है और इसके अंदर है पेप्टाइड्स है पेप्टाइड्स क्या होते हैं वो कोई भी आपके सेल है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं तो इसके अंदर जो पेप्टाइड है वो आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है उसका प्रोडक्शन साथ ही साथ में इसमें वाइटामिन ई e बहुत सारी मात्रा में है skin softening and conditioning agent है इसके अंदर और आपको against the defend against damage of cause by free radical जो फ्री रेडिकल के कारण जो डैमेज होता है उसको भी ये प्रिवेंट करेगा इसकी प्राइस है सेवन नाइन नाइन और you can say around eight hundred rupees sixty gram का ये ट्यूब है सिक्सटी ग्राम में आपको आठ सौ रुपये में आप अगर वन ग्राम में डेली लगाते हो तो साठ दिन यानी दो महीने चलेगा बट हाँ अगर एरिया बड़ा है फॉर एग्जाम्पल आप प्रेगनेंट हो और आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपका एरिया थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लग जाएगा बट ये थोड़ा कॉस्टली है बट रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आपके जो परमानेंट सेशनस पढ़ने वाले हैं उसके लिए तो आपको ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी बॉडी को लेके बहुत लगता है कि आपको अपनी बॉडी की केयर करना है तो ये चीज़ आपको लगाना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि आप सबको लगाना चाहिए तो ये स्ट्रेच मार्क्स वाली क्रीम है आपको लेना है थोड़ा सा इतना सा लोगे तो भी चलेगा बहुत ले लिया मैंने ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है ये और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो स्ट्रेच मार्क्स थे यहाँ पे तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लगा के दिखा देता हूँ just you have to move it in circular direction बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने ये इतना तो मेरे को दोनों हाथ में लग जाएगा अगर आपको शोल्डर में स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो जस्ट आप इसको लगा लीजिएगा टमी में है तो टमी में आपको लगा के सर्कुलर डायरेक्शन में मसाज करनी है सुबह शाम मसाज करनी है और लगा के छोड़ देना है और ये आपको मिलेगा कहाँ पे तो ये आपको मिलेगा www.clickoncare.com में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा आप लिंक को क्लिक करिएगा और जाके ये परचेस कर सकते हो 799 का है ये और uh, आपको 60 एम है और एक डेढ़ महीना दो महीना आराम से चल जाएगा डिपेंड ऑन द एरिया और ये आप ले सकते हो click on care dot com पर जिसमें आपको सी भी अवेलेबल है across India COD means cash on delivery आप इसको वहां पे बिना कैश दिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करना ही नहीं चाहते हो अगर आप डरते हो ऑनलाइन पेमेंट से तो आप सी अवेलेबल कर सकते हो जो आपको क्लिक ऑन केयर वाले देते हैं अक्रॉस इंडिया आपको ये आ, अवेलेबल करा देंगे आपके घर पे जाके मिल जाएगा और उसके बाद आप लेने के बाद उसका पेमेंट कर सकते हो तो देर किस बात की है किस चीज़ का वेट कर रहे हो जल्दी से जाओ click on care dot com पर और ये एनो स्ट्रेच आप ले लो परचेस कर लो और अप्लाई करो और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और रिजल्ट बताएगा कि कैसा आपको इसका रिजल्ट मिला और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरी आई डी डब्ल्यू सॉरी मेरी जो आईडी है वो है डॉक्टर अवनीत गुप्ता मुझे जाके मैं उसको मैं आपको लिंक में दे दूंगा उसमें चाहिए मुझे फॉलो कीजिए और मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैसेज कीजिए और अगर कई बार होता है कि मैसेज आजकल इतना आ रहे हैं तो मैं देख नहीं पाता तो मुझे मेरी किसी भी फोटो में जाके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो तो वो जल्दी से मुझे नोटिफिकेशन में दिख जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का तो मैं कर देता हूँ तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी प्लान आउट कर रहे हैं या आप जिम प्लान आउट कर रहे हैं जिम जाना या जिनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम हो जाए तो स्टेट यून with me doctor Avneet Gupta